lakini mambo ulofanya katika awamu yako yaliwagusa sana Watanzania, ila wapo wachache wasioelewa mambo yako. Watanzania kwa ujumla wamekumbuka mambo yako, rais uliyetupigania Afrika, rais uliyesema tunaweza kujitegemea Afrika, ulikuwa imara unataka kutikiswa na mambo madogo. Ona leo hii mwenyezi amekuchukua, ona leo Magufuli, tumekukumbuka tumekukumbuka, raisi wa wanyonge, tumekukumbuka tumekukumbuka, ulitupigania, tumekukumbuka tumekukumbuka kunikisa kwa machinga wamekukumbuka, wamekukumbuka, sasa hivi siwaoni tena, wamesambaratika. Tanzania tumebaki kwa unyonge, baba Magufuli, chengara macho tumepigwa, tunasikitika. Tanzania sasa hivi ni ya majanga, ujumbe tunakukumbuka, bado Tanzania ni ya chenga sana, kwa mama Samia itaimarika, Magufuli sasa imepamba moto, viongozi wameguswa na tamaa, kiteki na matamanio. Natamani Magufuli ungerudishwa, tungeimarika, bila shaka tungejividai, Tanzania tunateseka. Baba Magufuli, tunakuombea ulale vema peponi, tulikuwa wapekee. Baba Magufuli tunakuombea ulale vema peponi, ulikuwa wa pekee